And then he died. oh shit. Stoppen met surfen. Surf te snel met Mobile Vikings. Maar zie dat ze niet lachen. Nu te snel thuis internet aan een onverantwoorde prijs.